አንተ እውነቱን ስታውቅ ጸጽታል። ቀስ በቀስ እየቆየ ንጹህ ፍቅር መክፋቴ በስተት ተቻኮዬ ካለ ስም ስም መስጠቴ ስትርቅኝ ታወቀኝ ቤቴ ሲሆን ሆና ለካ ንጹህ ነበሽ ገባኝ አሁን ገና ቀስ በቀስ እየቆየ ንጹህ ፍቅር መክፋቴ በስተት ተቻኮዬ ያለ ስምስ ስም መስጠቴ ስትርቅ ቤቴ ስለሆኖና ለካ ንጹህ ነበሽ ገባኝ አልክሳለሁ ማርኝት ምን ይሆን ፍቅሬ ቅጣቱ ችኩል እንደኔ አይነቱ ንጹህ አሁን ገባኝ ልቤ ተታሏል የለብሽም ጥፋት የሚባል መሳሳቴ ሆድ ንጽህናሽ አሁን ሲገባኝ አንቺ መጥፋት የሚባል መሳሳቴ ሆድ ሆዴን በላኝ ንጽህናሽ አሁን ሲገባ በጽም ፍቅር መክፋቴ በስተት ተቻኮዬ ካለ ስም ስመሰቴ ስትርቅ የታወቀ ቤቴ ሲሆኖና ለካ ንጹህ ነበርሽ ገባኝ አሁን ገና ቀስ በቀስ የቆየ ንጹህ ፍቅር መክፋቴ በስተት ተቻኮዬ ካለ ስም ስመሰቴ ስትርቀኝ ታወቀኝ ቤቴ ሲሆን ሆና ለካ ንጹህ ነበርሽ ገባኝ አሁንና በስህተት ፍቅርሽን ገፍቼ አሁን ስደርስበት ቆይቼ እራሴን በራሴ መቅጣቴ ንጹህ የፍቅር ሰው ተከሰተ እውነቱ ለካ የኔነ ጥፋቱ ገብቶኛል ፍቅሬ ሰንብቶ ከሄሽ በኋላ ቆይቶ ምን ነበር ቢኖረኝ ትግስቱ እግርሽ ላይ ሳይጥለኝ ጸጸቱ ማሪም ባልኩሻኔ ሳትሄጂ የገባኝ ቆይቶ ሆነ እንጂ ተጸጽቻለሁ ካንጀቴ ተክሳለሁ ማሪምቴ ምን ይሆን ፍቅሬ ቅጣቱ ሸኩል እንደኔ አይነት ንጹህ ነሽ አንቺ ንጹህ ነሽ ከምንም የጸዳሽ አሁን ገባኝ ልቤ ተታላ የለብሽም ጥፋት የሚባል መሳሳቴ ሆድ ሆዴን በላኝ ንጽህናሽ አሁን ሲገራ ንጹህ ነሽ አንቺ መሳሳት የሚባል መሳሳቴ ሆድ ሆዴን በላኝ ንጽህናሽ አሁን ሲገባ አሁን ገባኝ ልቤ ተታላ የለብሽም ጥፋት የሚባል መሳሳቴ ሆድ ሆዴን በላኝ ንጽህናሽ አሁን ሲገባ አሁን ገባኝ ልቤ ተታላ ጥያቄ ምላሽ ባያገኝ እንዳሰብኩት በትዕግስት ሆነ ይሆናል ያለምኩት ቡቃያ እስኪሆን ድረስ አዝመራ አፍርቶን አብቦ ገብቶ ከጎተራ ጥያቄ ምላሽ ባያገኝ እንዳሰብኩት በትዕግስትውን ይሆናል ያለምኩት ቡቃያ እስኪሆን ድረስ አዝመራ አፈርቶን አብቦ ገብቶ ከጎተራ Zaman mı መምጣቱ ዞሮ ይገባል በቼ መቼም አይቀርም በከንቱ ይቆይር ዘመን መግዚያቱ አድካሚም ቢሆን ልፋቱ ዞሮ ይገባል በቼ መቼም ባያገኝ እንዳሰብኩት በትዕግስት ይሆናል ያለምኩት ቡቃያ እስኪሆን ድረስ አዝመራ አፍርቶን አብቦ ገብቶ ከጎተራ ሰውን እስኪሆን ካቻለው ለሁሉም ጊዜ ያለው ጠቢብ ሰለሞን ሲናገር በቅዱስ ቃሉን ሲመክር እውን እስኪሆን ካቻለው ለሁሉም ጊዜ ያለው አይ ህልሜ እውን ይሆናል ህልሜ መቼም አይቀርም ይቆይር ዘመን ጊዜያቱ አድካሚም ይሁን ልፋቱ ዞሮ ይገባል በቼ መቼም አይቀርም በከንቱ አይ ህልሜ እውን ይሆናል gola, é my القمر العينين نور السمر مسوقنا بطول الزمن سواك بدري تاك الكمر والله العينين نور السمر ሲከፋኝ ካላጽናናሽኝ ከጎኔ ሆነሽ ካልደገፍሽኝ ደስታንም ቢሆን መከራ ካላየ ወንዶን ሰው በጋራ ቃል ኪዳንስ ምን ሊሰራ ሲከፋሽ ካላጽናናሁሽ ከጎኔ ሸኝ ካልደገፍኩሽ ደስታንም ቢሆን መከራ ካላየ ሁሉን ሰው በጋራ መፋቀርስ ምን ሊሰራ ካላየ ሁሉን ሰው በጋራ መፋቀርስ ምን ሊሰራ እባክሽ አደራ እኔም የራሴን ሕይወቴን ልምራ አልታያለኝ ሰው ካንቺ ሌላ ለራሴ ያልሆንኩ እኔ አጣመላ እኔ አጣመላ እረስቶኝ መላ እኔ አጣመላ እረስቶኝ መላ እኔ አጣመላ እረስቶኝ መላ እኔ አጣመላ የመመለሻሽ ጊዜ የራቀ አንቺን ስጠብቅ እድሜ አለቀ እንዳላማትር ፍቅርን ከሌላ እወድሻለሁ እኔ አጣመላ እኔ አጣመላ ኧረ ስቶኝ መላ ኧረ ስቶኝ መላ እኔ ኧረ ስቶኝ መላ እኔ ሳስሬ የስስት ነው ላዳሬ ስትቀሪብኝ መባባቴ እንዳንለያይን ስጋቴ መላበኝ እመቤቴ ፍቅርሽን የዞረ ባይኔ ስንት ዓመት ልጠብቅሽ እኔ ከቶ ለራሴ ማለኩም አልቻልኩም እኔ በቃ አልቻልኩም ለአንድ ራሴ መካለምኩ አልቻልኩም እኔ በቃ አልቻልኩም ለአንድ ራሴ መካለምኩ አይሆንም ቃል ኪዳን ብቻ ፍቅር አይሆንም። እመለሳለሁ ጠብቀኝ ብላ ዘመን አለፋ እኔ አመዳ እኔ አታመዳ ኧረ መና እኔ አታመዳ ኧረ መና እኔ አታመዳ ኧረ መና እኔ አታመዳ ንገሪኝ ባክሽ አደራ እኔም የራሴን ሕይወቴን ልምራ አልታያለኝ ሰው ካንቺ ሌላ ለራሴ ያለንኩ እኔ አጣመዳ እኔ አጣመዳ ኧረ ስጡኝ መላ እኔ አጣመዳ ኧረ ስጡኝ መላ ኧረ ስጡኝ መና ኧረ ስጡኝ መላ ኧረ ስጡኝ መና ኧረ ስጡኝ መላ ኧረ ስጡኝ መና ኧረ ስጡኝ መላ ኧረ ስጡኝ መላ ኧረ ስጡኝ መላ ኧረ ስጡኝ መላ And that's all I ተስፋለው አገኛታለው ባኬ ኩምዘድ ይግዛል ኦርዘን ሩክሜ ይገልዛል ሪክዳል ያዝኩዛል ላኪያትባቤ ይልምሳል ይማርኬ ኩምዘድ ይግዛል ኦርዘን ሩክሜ ይገልዛል ሪክዳል ያዝኩዛል ላኪያትባቤ ያለምሳል ለሊለሊለሊለሊለሊለላ ላሊላላ ላሊላሊላሊላሊላላ ላሊላላ ይመሻል ይነጋል ለፍቅር ስመኛት ቅንነቷ ብሱ ፍጹም ሴትነቷ ማለለ ላፍልቤ ማርኮኛል ውበቷ ምግባር ትህትና አምላክ አጎናጽፏት ይመሻል ይነጋል ለፍቅር ስመኛት ቅንነቷ ብሱ ፍጹም ሴትነቷ ማለለ ላፍልቤ ማርኮኛል ውበቷ اللي زال ريكم اللي عزيق وزل فلقات بابي إني مثال يماركيكم زيدين قرض الروح الرقم يخلي زال ريكم نلي عزي خزال فلاك عطوا بإني مثال لالي لالي لالي لالي لالي لالا آه آه لالي لالا لالي لالي لالي لالي لالي لالا آه آه لالي لالا آه ጓደኞቼ እስቲ ምከሩ እንቅጥብ ሆኗል እንኳን ችግሩ ተጨንቅ ያለው ብቻዬን እኔ የጎረቤት ልጅ ወድጄ ባይኔ ጓደኞቼ እስቲ ምከሩ እንቅጥብ ሆኗል ከባድ ችግሩ ያለው! ብቻዬን እኔ የጎረቤት ልጅ ወድጄ ባይኔ ሚታው ቢቀር ጀማሪ ኩብ ልጅ ለማፍቀር ለምን ያዩኛል እንደ በደለ የልጃቸው ፍቅር ጉድ አርጎኝ ሳለ ምነው ቢተውኝ ሚታው ቢቀር ጀማሪ ካልሆንኩ ልጅ ለማፍቀር ለምን ያዩኛል እንደ በደለ የልጃቸው ፍቅር ጉድ አርጎኝ ሳለ ለሰበብ እንጂ አንዲት እይታ መቼ በሳ ነው ልቤ ተመታ ዘክንበል ስለው አይሆንም ብሎ እዳ ከተተኛ አይነ ቸኩሎ ለሰበብ እንጂ አንዲት እይታ መቼ በሳ ነው ልቤ ተመታ ዘክንበል ስለው አይሆንም ብሎ እዳ ከተተኛ አይነ ቸኩሎ ጓደኞቼ እስቲ ከሩ ጭንቅት ሆኗል ሰንቷል ችግሩ ተጨንቅ ያለው ብቻዬን እኔ ከዳኝ ገላይ በአይኔ ወድጄ በፍቅር መራድ ይቅር መንገዴ ተጋሪ ካታ ሽሽግ መንገድ ኩርማን መቁረሻ ሳላጣ ከጄ ከዳኝ ገላይ በአይኔ ወድጄ በፍቅር መራድ ይቅር ካታ ሽሽግ ዘመድ ሰብሰብ ይግባው ችግሬ ወደ ምቅለለው ይውጣል ዛሬ በምን አቅሜ እንዴት ልቻለው ዘዴ ዘይዱ ልገላገለው ዘመድ ሰብሰብ ይግባው ችግሬ ወደ ምቅለለው ይውጣል ዛሬ በምን አቅሜ እንዴት ልቻለው ዘዴ ዘይዱ ልገላገለው